Qara xəbərin acısı Zəlimxan Yaqub Yuxudan qaldırdılar məni qəfil yuxudan. Rəngim ağappaq oldu səksəkədən, qorxudan. Gördüm başımın üstə dayanıb bəhlul balam. O anda, o saatda baxışı məlul balam. Gördüm nəsə sözü var, deməyə çatmır gücü. Bir anın intizarı min il qədər üzücü. Bəd xəbəri deyəndə insanlar fağır olur.'' bir sözün ağırlığı min dağdan ağır olur. Xəbər verdilər ata, köçdü Heydər Əliyev, vida dedi həyata. Bu söz başımın üstə çaxdı ildırım kimi, parçaladı sinəmi, dağıtdı şırım kimi. İnanmadım bu sözün yanğısına, dağına, güllə kimi atıldım ekranın qabağına. Qəfil bu qara yellər hardan əsdi bilmədim, dişim dodaqlarımı necə kəsdi bilmədim.'' Qarışdı göz yaşlarım dodağımın qanına. Döndü gözümdə dünya bir matəm meydanına. Bircə damla göz yaşı buludlardan ağırdı. Göydən yox, o gün yağış gözlərimdən yağırdı. Mən belə ağlamışdım, qanlı fələk ilk dəfə ürəyimi qıranda, yetim qalıb atamı torpağa tapşıranda, o məzarın önündə boynu bükük qalanda, körpə çiyinlərimdə dağ boyda yük qalanda.'' Mən belə ağlamışdım 20 yanvar günü. Mən belə ağlamışdım vətənin ağlar günü. Dönmüşdü gözlərimdə qəmli bir tamaşaya. Mən belə ağlamışdım Xocalıya, Şuşaya.